товаре у нас визитка интернет-магазина Grandstart.ru. И давайте посмотрим, рассмотрим сам костюм, что у нас стоит. В комплект у нас входит платок, такой вот коричневатого цвета платочек э, с цветами слышу с разными смотрите вот ну, такой как под старину такой платочек яркий, цветной, вот такие яркие красивые цветы. комплект у нас Коли жилетка с меховой опушкой. Посмотрите, какая красивая, яркая, качественная жилеточка. Здесь у нас нашита тесьма золотистая, вот такой вот мех, черно-рыженький такой, бежевый. На подкладочке идет такая белая подкладка. Сзади жилеточка, просто у нас однотонная белая. И также с меховой опушечкой. Такая вот жилетка. Далее в комплект у нас входит рубашка, белая рубашка. Она у нас идет на завязочках такие вот завязочки спереди, длинные рукавчики, рукавчики внизу на резинке. То есть эта э, рубашечка одевается под жилеточку. И, конечно же, у нас еще в комплект входит юбка, длинная юбка в пол, юбка темно-коричневого цвета и с нашитыми такими заплатками. Заплатки разноцветные, атласные. Вот здесь у нас еще заплаточки смотреть, их несколько. Э, к юбке уже пришит такой, как фарточек передний, с грибочками, с мухоморчиками. Вот так вот выглядит. Юбка на резинке тянется. Сзади юбочка выглядит вот так, просто коричневая, ну, с нашитыми накладочками. Впереди фарточек